quero felicitar moito a todas as creadoras e creadores, a, os seis proxectos e ao convidado. E me parece que as historias son tan diferentes, tan diversas, reflexionan moito non sobre todos os entornos nos que nos que vivimos. A cultura ten un enorme poder transformador, ten a enorme capacidade de poder construir sociedades que poidan construir pensamento propio, non? Nós nin siquiera imaginábamos este proxecto, pois recibimos a, a chamada de, de deputación estas cousas que máxicas, non? Como, como as cousas que suceden na illa, que estaban pensando un proxecto que nós tamén estábamos pensando e de repente todo, todo funcionou. Na sociedade hai moito talento, non? E hai que ser capaz de traballar e de crear lazos, non complicidades co, co talento. As esas películas, cando sean realidade, eh, non sabemos a onde van a chegar, pero van a chegar a moitísima xente e, e vai a facer que todo isto acabe pechando ese círculo e, e, e teña o máximo sentido. Nestes días aquí van a pasar cousas únicas, eh, que van a sair proxectos, que se vai a crear e, e eso pois vai a facer que esta illa tamén poida contar outra historia. Aquí houve moito padecemento, en moitos casos de xente que defendía a cultura, que defendía eh, os valores humanos, que loitou por elos, que tivo que pagar un precio moi caro e tamén creo que lle estamos devolvendo algo do que os eh, tarados que siempre hubo en la historia intentaron arrincar pero que no se puede arrincar porque las ideas, a cultura, a creación, eso ninguém es capaz. Durante un tiempo no se puede reprimir, pero no se puede ganar